Oh. մեկ չէին նրանք Եվ ոչ էլ երկու Նրանք բյուրք բյուրոց Նրանք ազգ ազիկ Եվ չվախճանվեց նրանցից ոչ ոք Իրան կողնում էչ մահով բնական ոչ մահուկ, ոչ ծեր, ոչ գին, ոչ այր, ոչ մահուկ, ոչ ծեր, ոչ գին, ոչ այր։ Չնարան նրանք այլ սպանվեցին, լեգոն ապ լեգոն, պաղանք արդ պաղանք, չնարան նրանք այլ սփանվեցին ոչ գոտե մարդու ոչ խրամատու այլ իրենց տանը այգում ու արդում իրենց սրտի պես լեցուն ծորենի հորերում իրենց իրենց հոգու չափ խոր խորհրդալի ձորերում իրենց մահապարտվեցին հազար ձևերով ամեն քնան խնան أمان كان خطير غخبان مرلاس بيور كبيروس غخبان հյուրոց հողքան Երկու միլիոն մարդ իխաչ բարձրացած Երկու միլիոն խաչ չտնկված հողոց հողոց Երկու միլիոն խաչ տապանակարին չպորագրվեց գրվեց երկու միլիոն մարդ իխաչ բարձրացան երկու միլիոն խաչ չտնկված հողում երկու միլիոն խաչ տապանակարինչ փորագրված ողբար 看透。